السلام عليكم آه، في احد الاشخاص سالنا قال لي عبد الله بالنسبه للفيلم هذا اللي انت فزت فيه بعده جوائز يعني لو ممكن تشرح لنا كيف عملته او آه، آه، ايش الخطوات اللي ممكن الواحد يعمل فيها فيلم 3 دي او انيميشن 2 دي رسوم متحركه ثلاثيه الابعاد او ثنائيه الابعاد انا بشرح باختصار لانه الموضوع هو يعتبر طويل آه بس ان شاء الله مستقبلا احصل وقت واعمل دروس في هذا الخصوص باذن الله وانشرها على قناتي على اليوتيوب آه طبعا آه، بالنسبة للعمل لازم انه الواحد لما يبدأ يعني انا من ناحيتي لما بدأت بهذا آه، المشروع انا مثلا آه، كان لازم في عدة خطوات آه طبعا آه كبداية الخطوات اللي واحد ممكن يشتغل فيها طبعا اول شيء تكون في فكرة في فكر العمل نفسه اللي بينتج آه سواء كان هو 3 دي او 2 دي آه ثنائي الابعاد او ثلاثي الابعاد رسوم متحركه آه يبدا اول شيء كتابه القصه آه هو الافضل انه تكون القصه آه مركزه ومختصره لانه العمل كل ما كان فيه شخصيات كثيره كل ما كان متعب لما يكون شخص واحد فقط اذا كان فريق الامر مختلف طبعا آه في بيكون توزيع للمهام بيكون الموضوع اسهل وما فيش التعقيد هذاك آه، انا مثلا اول شيء كتبت القصة وبعدين بدأت ارسم آه، الشخصية انه شخصية هذا الفتى اللي حصل نفسه داخل سفينة فضاء مش عارف ايش الموضوع يعني كان آه، وبعدين طبعا رسمت العناصر اللي بتكون في القصة نفسها مثلا كانت في زي سفينة الفضاء او سفينة انقاذ آه طبعا رسمتها آه كذا كخيال يعني انه بيكون فيها كذا المكان وهنا مكان قمرة القيادة فيها مكان الاكل مكان النوم آه طبعا بعد ما ترسم هذه السكتشات آه بدأت احول الرسمة الى آه رسم الستريتر يعني مثلا ال digital الرقمي يعني شوفوا هنا مثلا آه كان الرسم بعدين حولته الى الستريتر طبعا الشخصية اتغيرت آه، لانه انت لما تجي تشتغل العمل هذا بالذات في 3 D و 2 D تبدا تتكون لك آه، افكار وتحسينات انك تحسن من العمل نفسه آه، وبعض الاحيان تتخلى عن اشياء حتى تنجز العمل كمان وبعدين بعدين في حاجة اسمها ال character expressions هذا هو التأثيرات تبدأ برضو انت ترسم رسومات كيف بتكون تأثيرات الوجه الغضب الحزن الكذا يعني تمام هذه دائما لما تعمل هذه الأشياء تسهل لك من العمل بعدين آه، ويكون لك مرجع طبعا كان بيكون في آه، أب وأم أبو وأم وكذا بس آه، الموضوع <laughs> بيكون معقد كثير بيحتاج لي وقت طويل لأنه عمل نمذجة الشخصية من الرسم إلى تحويلها إلى دي يعني يحتاج له وقت ومجهود يعني فعلا وضعية الشخصية طبعا هي أكثر من كذا يعني الحركة وكذا حسب حسب مسار الأحداث اللي في القصة اللي بتنتج آه أنا زي ما قلت يعني هذه أصلا تعتبر آه يعني الطريقة الأكاديمية إنك تعمل آه، تكتب القصة بعدين تعمل سكتش الرسوم آه، اللي يسمى ال draft آه، رسوم أولية للقصة وبعدين في حاجه اسمها ال storyboard. هذه مهمه جدا في ناس آه، ك يعني اي شخص مبتدئ حتى انا كبدايه كنت ممكن اعمل اي شيء من غير ما افعل ال storyboard. ال storyboard هذه آه، مهمه جدا اي فيلم يعني ينتج في السينما العالميه كرتون رسوم متحركه قصه كليب قصير آه كل شيء يعني لازم يعملوا له storyboard. مثلا المربع الاول آه، الحدث الاول بعدين الحدث الثاني مع التصوير آه، كيف بتكون الكاميرا الكاميرا من, من امام الشخصيه من خلف الشخصيه آه، ال wide shot ال close shot تكون فيها لها تاثيرات في مسار احداث القصه الاحداث خطوه بخطوه عرض للاحداث اللي بتكون في الفيلم خطوه بخطوه على اساس بعدين لما ابدا اشتغل حتى لو تشي تعمل اعلان على مستوى الاعلان ثلاثين ثانية لازم تعمل كذا storyboard انك تتبع هذه الخطوات وبرضه يكون لازم في نص مكتوب لو في حديث انه بيتحدث هذا الشخصية مع الشخصية الاخرى او كذا وكذا بحيث وبالثواني برضه توضع الثواني كم ثانية بيكون مثلا في هذا المربع كم ثانية بيكون الكلام وهنا بهذا المربع كم بياخذ ثواني حتى ينفتح الباب مثلا أه، تعمل رسم رقمي لل storyboard نفسها اللي عملتها بحيث تكون اكثر وضوح و اللي يسمى ال color script انه الالوان الالوان نفسها ال mood آه ال color mood حق الفيلم كيف بيكون يعني آه، الاضاءة كيف بتكون الالوان نفسها انا طبعا آه، بعدت اجزاء لانه كان في ابوه وامه في الفيلم بس شلتهم لانه <laughs> الموضوع كان فيه تعقيد وبياخذ وقت طويل يعني حتى انجزه آه وبعدين آه يعني آه ايش اللي يحدث آه انت طبعا آه تبدا ترسم انا مثلا شفت الرسمه الاولى اللي هي كانت كانت سكتش كان رسم اولي رجعت رسمتها بشكل رقمي وزي آه، المخطط انه هنا بتكون لوحة التحكم مع المركبة وحدة هذه الانقاذ سفينة الفضاء هنا الباب هنا مكان النوم مثلا هنا طاقة شمسية آه على اساس كيف انه عايش داخل ذا المكان يعني نوع من الاقناع برضه آه بعدين ايش اللي يحصل آه حولتها طبعا بشكل رقمي عملت لها موديلنج آه بعدين ايش اللي يحدث انه يتحول الشيء الى 3 دي آه تقوم بعمل مودلينج بالبرنامج اللي يكون سهل لك وفيه امكانيات انا بشرح برضه ايش البرنامج اللي انا استخدمته في هذا العمل آه هنا بعد ال render. يعني كان انعكاسات على أساس المريخ الفضاء كذا والإضاءة والشادو الظل هنا هذا أنت لما تعمل هذه الأشياء تقسم يكون عندك نظرة عامة للبيئة الفيلم اللي بتعمله ويكون عندك آه، مفهوم وتصور وتمشي عليه ما يكونش الموضوع ارتجالي هنا الشخصية طبعا بعد في النهاية لما عملت الموديلنج آه، بهذا الشخصية حاولت ابسط من الرسمة بحيث ما يكونش فيه تفاصيل كثيرة هنا بعد الريندر آه، طبعا هنا الان في داخل برنامج مايا برنامج مايا من البرامج القوية جدا في آه، صناعة الثري دي بشكل عام يعني يستخدموه شركات عالمة في أفلام ومنتجات و الانيميشن وكذا برنامج قوي قوي جدا آه، صحيح انه معقد نوعا ما كذا شوية فيه آه، صعوبة في الاستخدام بس آه، في له دروس كثيرة على اليوتيوب اذا الواحد عنده نية فعلا بيقدر يعني اي شخص ممكن يصمم في شيء ممكن يحقق الموضوع مش مستحيل طبعا طبعا هنا الشخصية آه الشخصية انا بدخل على الشخصية لحظة هنا اشوف الشخصية آه هنا بعدين لما بدأت اصنع الشخصية طبعا الشخصية في البداية كانت مربع يعني <laughs> مربع تماما بهذا الشكل بعدين بدأ المربع هذا يعني بدأت أعمل له مودلينج آه نمذجة آه، أتحول إلى هذا الشكل بعدين إلى الشكل السموث الناعم وبعدين هنا يعني شوف مثلا هو عبارة عن كان مربع تماما كامل كل شيء كان مربع لكن آه، هذا في دروس طبعا كيف آه، عمل الشخصيات وكذا هذا تحصلها في النت كثير دروس أجنبية آه، خطوة خطوة الواحد ممكن يعمل يعمل كل شيء طبعا ما في شيء صعب يعني بعدين تنعيم للوجه بحيث لما يكون الشكل كذا يكون فيه نوع من النعو... النعومة <laughs> يعني يكون آه، مقنع بعدين يتم تركيب العظام اللي هو البونس يعني الموضوع فيه نوع شوية يبدأ <laughs> يبدأ يتعقد شوية بس مثل ما قلت آه، يعني كل شيء بالممارسة بيتصلح هنا الآن شوف الشخصية فيها عظام عظام علشان التحريك كيف بحرك هذاك الجسد سبحان الله يعني الله خلقنا احنا خلق خلق فينا عظام عشان نقدر نحرك اجسامنا والموضوع المفهوم يعني برضه في الثري دي نفس الكلام مش انه شيء جاهز بكل سهولة لا يعني الان على مستوى اليد شوف اليد على مستوى الاصابع شوف الاصابع نفسها يعني في فقرات هنا شوف الاسبوع داخل هنا قبل ما قبل العمل النهائي ما يطلع طبعا اليد نفسها هنا مثلا يعني كل شيء آه كل شيء في آه الرقبة عشان احرك الرقبة مثلا الشيء المتعب في الامر انه حكاية آه، اللي هو ال timelines او الثواني آه اللحظة بس هنا عشان يكون أكثر وضوحا الآن أنا أعمل أي حركة هنا هذا الشريط اللي تحت هذا لازم أسجل أعمل record يعني تخيلوا كل حركة لازم أعمل لها record وهو يغمض عينه وهو يفتح عينه يعني هذه كلها حركات وبعدين كل ثانية تخيلوا كل ثانية تحتاج أربعة وعشرين لقطة يعني أربعة وعشرين فريم من هنا علشان أعمل ثانية واحدة يعني إجمالي الفيلم القصير هذا اللي هو خمسة ألف آه، اللي هو ما يقارب أربع ثو... أربع دقائق آه، الإجمالي تقريبا آه، خمسة ألف وأربعمية وشوية لقطة يعني علشان يكون الحركة تكون واقعية طبعا مثل ما قلت هنا بالفيلم هذا أنا عملته كل ثانية أربعة وعشرين لقطة عشان تظهر ثانية واحدة آه علشان كذا أنا حاولت أخفف آه خليت الشخصية ما دخلت أكثر من شخصية خليت الشخصية ماشية على الولد هذا اللي هو حصل نفسه كذا وعملت آه طبعا أشياء في المركبة هذه في في سفينة الفضاء هنا على أساس آه، الطعام يطلع له من هنا آه، في حاجة على اساس انها دي ان كاختراع يعني كفكرة انه الطعام عن طريق الدي ان اي تقنية انه يطلع طعام يختار الطعام اللي يشتيه ويضغط عليه مثل هنا ما شفنا بال هنا ضغط طلع له حليب مثلا طبعا هذا مثلا اللقطة هذه اللي نشوفها هنا اللي هي هذه طبعا يعني هذه كيف كانت وهنا بعد الريندر وفي برامج كثيرة في سينما 4D 3D ماكس بلندر بلندر برضو ممتاز جدا ومجاني free. بس هو البرنامج الرئيسي هو اللي هو هذا مايا آه، شوفوا هنا مثلا على مستوى العظام الأسنان هنا مثلا لو نشوفه بشكل شبكي او بشكل اكس راي شوف في اسنان داخل يعني على مستوى الاسنان اللسان العين شوف الكرة العين يعني موضوع فيه نوع من يعني التشريح <laughs> آه، كان الموضوع ممتع وكتجربة أولى الحمد لله يعني حققت إنجاز آه، الحمد لله اللهم لك الحمد ما كنتش اتوقع يعني انه بيفوز بعدة جوائز وكذا الحمد لله آه وهذا يعني آه، موضوع ال 3 دي الانيميشن بشكل عام حتى الشركات الكبيرة تعمل كذا بس طبعا معاهم امكانيات اكبر معاهم اجهزة اقوى آه فريق كامل وفي آه، حاجة اسمها الخامات اللي يعني شخص فقط علشان يعمل الخامات هذه الالوان الماتريال اللي هي مثلا لون الثياب لون كذا الجلد الكذا وشخص عليه التحريك وشخص عليه النمذجة شخص عليه يعمل الشخصية شخص يعمل آه، البيئة المحيطة أكثر من شخص وهذا باختصار يعني قصة آه، عمل فيلمي ألون وإن شاء الله بإذن الله بعمل دروس مستقبلا احصل وقت بعمل دروس كيف النمذجة آه، وفي دروس كثيرة اي شخص ممكن يحصل دروس بالهبل في الانترنت يعني في اليوتيوب كذا كيف عمل الشخصيات كيف التحريك كيف آه، عمل الافكتات كل شيء يعني ممكن يحصل وانا ان شاء الله برضو بعمل آه، دروس آه، درس آه، سلسلة عن الفيلم نفسه من الصفر كيف بدأت اعمله وبحيث انه الاخرين يستفيدوا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله